bosh qotirma nima bu bilan e, shunday tahlikali poyga allaqanday quti ichidan yana quti chiqadigan yaramas sovg'a uchun uyushtirilgan demoqchimisiz a e, tentaklik bu u qanday ishlaydi yolg'onchilar buni hech qachon tushunmaydi e, hechqisi yo'q undan ko'ra arzirli bir nimani o'g'irlay qolaman qirroning shaxsan o'zini endi hamma bilib oladi qanchalik aqlli kuchli va xavfli ekanimni himoyachilar keting siz yordam bering biz mumuni ozod qilamiz darhol yordam berishingiz kerak ular ketib bo'lishdi piyoda yurib baribir yetolmaymiz balki biz yordam berarmiz Qoyet. ketdik Battan boylu dada. Kajapka szasiepsys!